වාගේ ඉන්න සමදා ජීවිතේ ඔබ රහසේ එන්න කියලා දෙන්නගේ ආදරේ ප්‍රේමේ හෘද ගැඹුරේ ඇත්තේ කයි නොපෙනුනේ මගේ සිනහේ තරම පෙන්වා දෙන්න මදිනේ සාගරේ නිතංගි ඉංගියක් එවා මගේ लगे पपतुरे suwadaniina nangiyay pirilo adeegas කටයම් නොවුවත් සමදාතියේ